José El caso de, José Bernier, del despido de, del despedido de es un caso importante de cara a lo que es, significa la tardanza del juicio. ¿no? Una persona que lo despidieron el 23 de junio del año pasado y que este año el juicio lo va a tener el día 28 de julio. o sea, más de un año. Un juicio que, donde se está reclamando eh, un despido nulo por vulneración de derechos fundamentales, donde se está reclamando una sesión ilegal de trabajadores por parte de Corsa, un despido que en teoría tenía que ser su juicio haber salido en tres meses, cuatro meses, y que es ahí un año. Las empresas saben que cuando con este tipo de situaciones la desprotección que existe es importante. Un despido donde además, mm, cuando ocurrió, eh, aunque estamos viendo venir el asunto, se estaba viendo venir que había una intencionalidad, pero claro, alguien que lleva 20 años en un sitio trabajando sin ningún tipo de problema, donde ha pasado por varias empresas, que ninguna la ha sancionado. A raíz de que entra el grupo Mabrasal... con la empresa Zafiro, empieza a haber problemas. Diferencia en las nóminas, aplicaciones por parte de la empresa del convenio colectivo a su manera, donde generan mm, demandas por parte del trabajador, con el asesoramiento del sindicato. Cuando llega el grupo Mabrasat sigue con la misma política y aprovechando la situación del COVID, el hecho de que él vaya el día 16 de mayo a la instalación de la empresa, se presenta una carta de despido. ¿Cómo te sientes tú cuando te llega la carta de despido? ¿Cómo te lo A mí cuando me lo comunican me sienta, le digo, como un masazo total. O sea, para mí moralmente me quedo desmoralizado, me afecta muchísimo, yo no me lo creía, yo no vi motivos ni razón, ni mandado ninguna explicación sobre el tema. A mí me afecta, ya te digo, en todos los sentidos, tanto moral como físico, eh, a nivel mm, de enfermedad y psicológico y todo. O sea, esto es una cosa que te deja fuera de juego total. Además, un año de espera. Y un año de espera que también con la incertidumbre, que no sabes lo que va a pasar, si vas a volver, no vas a volver. O sea, que esto es que ya se alarga mucho más la sensación y la ansiedad que tienes, es mucho más progresiva es la que lo vas teniendo, contra más tiempo va pasando, ¿entiendes? O sea, que esto es... Lo mejor que no le pasa a nadie, ¿no? Eh, porque para esa causa ha pedido que se, haga una investigación donde el jefe del área de mantenimiento tiene un papel súper importante. El despido no se entiende sin que el jefe del área de mantenimiento fuese esa investigación y pida de alguna forma que se. No es que pida el despido, pero vamos, es parte, parte determinante en el despido de José y no entendemos por qué. Porque llevaba con él 20 años allí, nunca se le había sancionado. A él era uno más, un trabajador más. De hecho, eh, a él le daban las órdenes el jefe de taller, él cogía los coches de la empresa, como cualquier otro trabajador de la empresa. A él, él tenía su número de orden como si fuera un trabajador de curso, o sea que en realidad él era un trabajador de curso, pero que estaba contratado y dado de alta en seguridad social por una empresa diferente. Esa era su situación hasta ese momento. Grande, Real Mission.